हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है एक्सेल में खास क्या सीखेंगे एक्सेल में हम पावर निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं पावर आइए दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 4 और इसका पावर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पावर इसका 2 है तो ये हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पर आपको एक इजीली प्रीमेडेड फार्मूला मिल जाता है पावर का तो आप यहां टाइप कीजिए पावर और डायरेक्टली यहाँ पावर आ जाता है अब यहाँ वो नंबर चूज कर लीजिए और कॉमा दीजिए और वो पावर चूज कर लीजिए जो इस नंबर के ऊपर लग रहा है आपको यानी 4 पर पावर 2 16 आंसर आता है यहाँ पर भी 16 आ रहा है इसी तरह से यहाँ पर आता हूँ यहां पर 7 पे पावर 3 निकालता हूँ कोशिश करते हैं कि कितना आता है तो यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाया यहां पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे कुछ इस तरीके से और पावर का फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पे 7 को सेलेक्ट करता हूं कॉमा देता हूं यहां पावर 3 का लगाएंगे बंद करेंगे ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां 343 आ रहा है आप देख सकते हैं कि अगर 7 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो ये देखिए 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूं यहां पे 300 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप देखिए यहां पर मैं 5 का पावर निकालता हूं तो 5 का पावर मतलब दो पावर निकालता हूं कितना होता है तो यहां पे पावर का फॉर्मूला लगाया हमने तो 25 आना चाहिए तो यहां पे देखिए ये हमने सेलेक्ट किया पहले नंबर और फिर पावर सेलेक्ट कर लेंगे अगर तीन लगाएंगे तो तीन का आ जाएगा चार लगाएंगे तो चार का आ जाएगा इसी तरीके से आता चला जाएगा अब अगर मैं आ, दो का पावर लगाता हूं और इसमें आठ कर लेता हूं या एट टू पे पावर एट का आंसर क्या आएगा तो यहां पर पावर फंक्शन यूज कीजिए आप कुछ इस तरीके से और यहां पर टू को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि यही तो नंबर है कॉमा देंगे और पावर लगा लेंगे ये देखिए टू का पावर एट जो है दो होता है यहां पर आ गया है आंसर तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video